ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಯಾವ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜನ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಜನ ಗಾಡಿಗಳು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹಾಯ್ ಹಲೋ <laughs> ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಮನೇಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಎಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಬೇಡಿ ಬರೋ ನಿಮ್ಮೂರು ನಿಮ್ಮೂರು ನಿಮ್ಮೂರು ಅಂತ ನನಗೂ ಅದು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಬೇಜಾರಾಗೋಗಿದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾನು ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲೇ ಇರೋದು ನೀವು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆ ಗುರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಡ್ತಾ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸು ಇದೆ ಅದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಕೊಚ್ಚೆಮುದಿ ಟರ್ನ್ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮೇಜರಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಏನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಅಂತ ಸಿಗಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಾದೂ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಚಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗಲೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ನೀರು ಹರಿತಾ ಇತ್ತು ವಿಷಭಾವತಿ ನದಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೋರಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಸೊ ಮೋರಿನೆಲ್ಲ ನಾವು ತೋರಿಸಲ್ಲ ಆದರೂ ತೋರಿಸಿ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಯಾವಾಗದು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅದು ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ಗುರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇವಾಗ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಜನ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜನ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಜನ ಗಾಡಿಗಳು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲೂ ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ನೋಡು ಸೈಕ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಜಾಗನೂ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವುದೋ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಳ್ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಪ್ಪಿ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸ್ತೀಯಾ ಓಡ್ಸೋಕೆ ಬರಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿಗಳು ನಿಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನ ನೋಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ನಿಂತವ್ರೆ ಜನ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಇದೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಥರ ಸುತ್ತಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೂ ಅದು ಹೆಂಗಿಂದ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ ಎಣ್ಣೆನ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಇವಾಗಂತೂ ಸಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿದು ಅಂಕಲ್ಲು ಆಂಟಿದಿರು ವಯಸ್ಸಾದವರು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿರೋರು ನಾಯಿಗಳು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಕರ್ಕೊಬಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೀಡ್ ಬಾಲ್ಸು ಅಂಥವಿಂಥವೇನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಸೀಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರೈಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡೋಗಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ ಗುರು ಈ ಜಾಗ ಅಂತ ನಾನು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಬಟ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವಾಗಂತೂ ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ರೇಜಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವೇನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ಗಂತ ಜಾಗ ಏಳು ಮಾಡಿಸ್ದಂಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಆಫ್ ರೋಡ್ಗಂತೂ ಕುಂದು ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಅಂತೂ ಈ ಹೊಸ ಟೈರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಜಾಗ ಒಂಥರ ಮಸ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗೋಗುತ್ತೆ ಧೂಳು ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಧೂಳು ಅಂದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಶಟಲ್ ಆಡಬೇಕು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಬೆಳಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲು ಹಿಂಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಯಲ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ஆனால் ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಆಂಟಿದು ಅಂಕಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದು ಬಿಡಿದಿದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಬಟ್ ಅದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಓಹ್ ಏನು ಗುರು ಈ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗೈತೆ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಬರೋರು ಮೂರು ಜನ ಯಾರೋ ಬರೋರು ಇಡೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಮೇಲೆ ಕಪಲ್ ಸಿಗೋದು ಈಗಂತೂ ಯಪ್ಪ ಏನು ಅಂಕಲ್ಗಳು ಆಂಟಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕ್ರೇಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಶೂ ಹಚ್ಕೊಬಿಟ್ಟಾರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಏ ಯಾವುದೋ ಲೇಔಟ್ ಥರ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಕರ್ಬೋದು ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ಗಳು ಯಾರೋ ಗಾಡಿಗೆ ವಾಕ್ ಗಾಡಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಗಾಡಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಂಥರ ಇದು ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಹೋಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಫ್ ರೋಡ್ಗಳೇನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬನ್ನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತವೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೈಡ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನಂತೂ ಅವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬೇಜಾರಾದಾಗೆಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಚೇತನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮದು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಮಗ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ವೀಡಿಯೋನ ಸೊ ನೋಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಏನೋ ಕ್ರೇಜ್ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಆದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಜಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಖಾಲಿ ರೋಡ್ಗಳು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಏನು ಗುರುಗು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಾಮನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸೊ ಫುಲ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಪೀಸಾಗಿ ಹೀಗೆ ಝೈ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋದರೆ ಕೆಂಗೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಹಾಸನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೀಣ್ಯ ಜಾಡಳ್ಳಿ ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ಕೆಂಗೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೈಸೂರು ಕೂರ್ಗು ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಸಂಡೇ ಬಂದರೆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆನೂ ಫುಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೆಳ ಬಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ವಾಕಿಂಗ್ಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋದರೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ರೂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಫುಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೊಂದು ರೂಟ್ ಇದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಫುಲ್ಲು ಈ ಥರ ಖಾಲಿ ರೋಡ್ ಸಿಗಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅವೆಲ್ಲ ಈ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕಾಲು ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಏನೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಗುರು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೂಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಡೀಪಾಗಿ ತೋರಿಸೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನಾವು ತೋರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶಟ್ಲ್ ಆಡ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬಂದು ನಾವು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡಿ ಎಮ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅದೇನೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಏಕೈಕ ಪ್ರಜೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬರೋಣ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಆಫ್ ರೋಡು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಏನು ಬೇಡ ಈ ಥರ ಖಾಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳ ಪಳ್ಳ ಬಿದ್ದೋಗಿರ್ತವೆ ಟಾರ್ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು <laughs> ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸಿಗೋಣ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಸೇಫಾಗಿರಿ ಮನೇಲೇ ಇರಿ